get some tequila. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude vlastně schovka, nevím jestli to budu stříhat nebo se stříhat hmm, to video bude. Každopádně schovku všichni znáte, prostě jedna se nekouká, pikola je tady a druhá se schová. Tak a teď můžeme jít hledat. Tajnu, tajna už se předem schovala. Pač ono to docela dlouho trvá, než se někdo schová. Tak. Where are you, huh? Hmm. A může se i zapikávat, proto chodím hodně okolo té pikoly. Ale to jsem neměla říkat. No mě to je... Nejsem... No. Asi to video <laughs> bude stříhaný nejspíš. Je to jenom taková kravena, už je večer nějak a nemáme žádný úkoly nebo jako... tak, <laughs> ale to je jedno. a tak jsem řekla, že to jako tak natočím. Um, Hm, a nesmíme opustit vlastně areál tohohle Modlandu, jak jsou ty hradby? Pojď, měli a co se o to na tak tam může. Cože? A, a tě prostě Jak? slyším strašně zasekanou. No, že. Já... To bude rozpoznávací challenge. Řekni jedno slovo třeba dvakrát za sebou. Můžem? Co? Nic. A co ti rozumím? Jak to... Ne. Tajno, <gasps> ty svině. <laughs> ha, tak se to, tak pikej. O, teď jdu na řadu, jo. Hmm. Tak, tady napiká. A já se půjdu někam schovat. Řek šetříš na koni. Jo, jo, jo, jo, já šetřím, jest, už jste si mohli... Na Andala! Že šetřím na Andala, ano, na takovýho hnědočernýho šetřím. Um, Pleč, plevo. No, <laughs> prečovýho, no. A chybí mi už jenom dvě soboty nebo 200 srdce. Žádný kódy už nemám. Už jsem je jako všechny zkoušela použít. Um, Ale ji... Či lidi, to nejde. Některý mi jdou, některý ne, takže to je jedno, prostě Nap musím počkat. No a tajno, už můžeš. Jo, můžu. Mhm. Mm-hmm. Já ještě nejdu. za <laughs> svým koněm. Viděla no. jsem tvoje zelené, viděla jsem tvoje zelené jméno. <laughs> no dobrý, pikej. <laughs> to je škoda, fajn. Tak jo. Takže... takže tak. Jinak eh, dávala jsem si kód, eh, kterým jsem dostala vlastně tady tu bundu, hezkou. Um, nebo svetřík, jak chcete. A nejspíš teď budu používat hodně tak ten outfit. Já když si tady dám to, tak používám takhle tu helmu, protože ta se tam docela i k tomu hodí. Takže tady to bude můj oblíbený outfit, protože jako možná i tak to šlo. Můžu. Mm-hmm. Tak já vám to potom dokecám. <laughs> Sleduju. Bomby? Tajna, where are you, huh? Tojda! Deset, 10, 20, si za svým koněm. Tamhle byla, jste si nevšimli. Ale vypikala jsem se, takže... No, my prostě se střídáme. Táhni. Táhni, no. Táhni od mých dveří. Hej, ne, ne, já ti nemávám, hej. Ty, ty, táhni sem. Hej, kde seš? No aha, <laughs> ty už tam pikáš. Tak dámy a pánové, budeme se schovat na těžké místo. Já si tady vypnu takhle hetku. Ať se to líbí takhle. A schováme se na velice tajné místečko. E, teď vám popíšu, kde jsme. Hmm. Kdyby jsme byli takhle tady, tak to by asi nebylo dobré, protože to by jsme mohli, no, No, prostě dáme a pánové, počkáme třeba tady. Mm, jo, jo. Tak můžeš. No to, to ti mm-hmm. tady. Ty jsi na kolu? Tě vidím. Vidím tě. ty kam ti, si tě vidím. Určitě mě vidíš tady, no. Určitě. Ale mi myslel. Ty se tady, tajná. teda za sebe, jo. tak jo. No, za, za Natálu. Fuj. No, běž prostě. jo. Jsem se rychle nadechla. Je, nakoupila jsem si tady ty hezký čatičky. Ale ty to, ty jsou docela starý, ty jsou z Valentína. Pardon, že jsem nic z Valentína nenatočila, ale prostě jsem tam nenatočila. No hate me, please. Můžeš. Jo? Hmm. To už. Kde se moc tajná? Můžeš. Jaj, já ti dostanu tajno. můžeš. Já... Hoď je... Ale... A šamalácha... Eh, oh, oh. Šokoláda. Šamparinka šokoláda. Deset moc tajné. Hej, no tak dělej. Ale nestůj furt tu ty pikoli, to je nuda. Ty u ní furt stojíš. No dovol. Já se nesmím otočit. Kdo chce jít na párty, ať napíše do tu slovo já. A ať čeká u studny. <gasps> Má stejný jako já. Jméno, lol. Seru na tebe. Ne. Můžu? Ne. O, to jsem nechtěla. <laughs> Hm. Jinak další věc, co jsem chtěla... Jo, 20, tady jde. Ale nebyla jsi pikuli, ty jsi řekla, když jsi byla tady a to není pikala. Počkej, když jsi byla tady. prostě pikej. O, no pojď. Ono no, už je ráno. Já myslím, ne, není <laughs> tak... Večer. Počkej, Ale jedna pojďme ráno. na, tu, tu oblohu, ty jo. No, už nebudeme hrát na schodku, pojďme se projet. No tak fajn. Já tam mám bordě, já jsem v oblička. Jo, jo, ale já dám jenom koni napít a vyhřebelcu a kopy tam čistím a na jídlo kašlu, protože jídlo je velice drahé. <laughs> Já mám třeba 10 na ty. Jo. Já jich mám jenom šest. Mm.